utilizzanti a spesso partecipano a pregantula di lotto ca a sera del 24 di dicembre, anche io l'ho udita. Ma non è mica un caso in una corsa Casana e in certe regioni e paesi ci sono altri dati. Per esempio, in Lubiculesi si può imparare a pregantula mentre il periodo che va da Natale sino a sera del 31 di dicembre, a fecare di noce gli ospitalizzati ultimi giorni dell'anno Pamparala. In Obalacò Giulia sta accanto a Agnatola e ascoltala quando la dice bricantura. In Cutoli è il 24 di giugno. Rocco Multedu dice che in regioni sottani, mentre l'iniziazione si può essere in pericolo, ci sono i rischi. Il candidato signatore non deve avere né sete né sonno, così no, ad amore non sa uso maestro, maestro e Eludinò quello che insegna poesia al tuo canto. Si può scrivere a pregantola a non un pezzo di carta, yeah. ma non siete mica obbligati a strapparlo, a bruciarlo o a gettarlo dopo. O potete tenere, ma non potete risorta che ai dati che vi in innanzi, anche se voi volete un video là solo da per voi. Questi modi vari di tramandera si può vedere che ogni paese ha i suoi usi e che a poco a poco a cultura normalizzata, spariscini paretivomi di un fatto culturale, palagani un solo. À la fin, un seul d'entre nous survivra. A voi, allora, ditemi un poco la chi, chi s'ampara, in de voi, i pregantoli, a sera di Natale o di no l'altri sera, o la giornata. Ciao!